Eixo, eta ongit hemen gaude Gamer YouTube kanalea Zuekin izketa gari infernu Eta hau da Zeruko blokeak irugarren atala Ikusi dezake moduan Hemen zerbait agertu da Hau da Mopen Gran jatxo bat Esperientia eta Hainbat horretu ezberdin lortzeko Hau egiteko pausuak jarraian ikusiko dituzue, baina lehen da bizi. bat egingo dut, egin ditu bat badak guztiak. Ene txikiz. Papa, para, papa, hola xe. Honek berdin jarraitzen du, han estia duen arbola daukagu, Suaitza Eta hementxe arditxo bat eta txerritxo bat agertu zirenak, handikan Hemendikan plataforma bat ere Egin dut, kameretik kanpo Aurrerago erabiliko dudana Eta baita ere Bentsa, arbolak landatuta utzi ditut Eta pila bat Landatu eta jaso, landatu eta jaso jardun naiz Hemen ikusi dut Zenbat egur Eta gauza pila bat lortu ditu ala Horko granja horregin Beraz Eta bueno, hemen eserret, hemen gauzak ez Hemen dikan parazkiak eta frutuak ditugu Hone aldaketa txiki bat egin behar zailo Hori urrengo ataletan egingo dut Eta hemen txe Urrengo pausoetarako gordeta dauzkat Bi erritar zombifikatu hortxe bat, eta hortxe bi Eta bi hauek egingo dituguna da erretar normal bihurtu Eta behiekin erretarren granja txiki bat egingo dugu aurrera begira Beraz, orain jarraian Hemengo, moben, granja honen timelapse txiki bat ikusiko duzue Edo, egin behar den ordena ez Eta hori ikustera joango gara Hortxe gara eta jarraian oe bat egingo dut eta oea nola egin behar den ba, hemen dikan lortugun material bat behar dugu aria, aria, aria, gordeta, hemen txe aria eta ariarekin artile egingo dugu artile zuria hori da eta hiru behar ditut primeran eta oea egiteko artilea goitikan eta Eta hortxe Lehenengo oea horrengoz Eta isto Hortxe aurrera, aurrera pena egina Uuu uh, Aurrenengo lokuluska izan da hau Eta Gero egingo ditut Egin beharreko aldaketak Hemengo etxe honi Ah, astu egintzai dala Hau Gabetan, orain arte, lo egin ezin izan dudalako egertzen zizen mamu arrapariak etortzen ziren, ezta? Aurreko bat telen ikusi beraz hemen iskutatuta jarreta ez dizue erasotzen. Orain, hurrengo pausa izango da nederreko bidea egitea eta hortarako beharko nuke e, a ver hemen txe, bloke batzuk eee, ba, egin horretut holako gehiago eh, Gutxi batzuk Eko izango dira Ba, botaxe Balekoa e, eh, Gero, gero A ber, bat, bi, iru, lau, bo, zei Sortzi Sortzi bai, Ez amardia Amardituk, amardituk Bale Honekin kontu zibili behar da Diamantezko Diamantezko e, erramientak behar dira hau puzkatzeko eta momentu enten ez dauzkagu ez dira diamanterik beraz zentuz a bera, eta egingo dut portala Hemen parean, simetria mantentzea aldera igual, ez? Eta orain, mantxo, mantxo Bat, Eta, bidea, eginko, eta hortala lau koa denez. Primera, eta orduan, orain, hortala egiteko, bat eta bi. Ahora intento abrir. Tiro. Opa. Pat. Esta tiro. Arriba torche. Pat. Esta pit. Esta portala printzipioz egita dago eta jarriko dut bueno metria Mantentza aldera hola xe A2 eta eh, ez egin behar dudana orain da hau piztu eta hau piztutzeko labarekin egin behar da eta egurra beraz hori egitera joan naiz A ber, nun dakadan Koutxa eh, Beran Eta egurra bat laukat Bai, bat laukat Beraz, ez dugunerik pizurailerik ez dugunez Ba, orduan Benikan laba, eta arain kontuz ibile behar da Laba hau ez galtzeko Eta laba Laba Dos orain gainean egurra jarrita berrintzipioz sua hartu beharko luke eta sua hartzen duenean piztu beharko luke Baina, bazen baten denbora behar duen piztutzeko Bueno, bitartez Eskatxukunduko dut Mente balia batzuk hezi batzuk egingo ditut Eta, ezi egiteko Problema dut Hola, Che, es IAC. Dan, ni con qué. Hola. Vale, cuadela. ¿Qué está pisto. Hola, ni qué está pisto. <laughs> vale, ahora sí, pisto y todo. Ahora, Sonic. Paciencia, Berdo. Paciencia. A dos va. Bueno, habitarte es. Juega, juega. Eta honek ere esperientzi berezen da esperientzi asko ematen digu Gero Magia maila egiten dugunin Arma konpontzeko ere balioko digu Han, zua Baino, ea Ah, baina Zua, hasi da, dagoeneko hor ikusten da Eta, Ea, piztutzen ko betarik duen. Bueno, bitartez. Bildutakoa lo kutxetan da. Behar. E, ez, ez. Biaragia. E. Eh. Eh. Hela. Aria. Esi pila bat dauzkat, hau ondo torriko zait. Zertzea, e, oire ere bai, polbora nire behar dauzkat, hori da, hor txe. Eta arria eta... Arku pila bat, ematen ditu, baita. Aspare, eramango ditut. Ui! Ez da piztu Utsi egin du sistemak ea egur Egur robeago dut Hau Ea, honekin Baina prinsipioz Du Beharko luke la, esan Beha, petzatzen nahi dut Ea, orain piztutzen den Da, mm. hau gordeko dut Dekan, dekan, da, da, ja, ez, hau berez, neko harku baditut da boneko. Ez, ez, ez, horrekin egiten da, eta honek ongarri moduan, balieko liguke, hemengo barazkiri botatzeko, ez? Hori betea daude. Este. Eh, R. -E. Eh. Ay, pa Dios. Ah, fallo técnico. Ah, bueno, va, Gure BI Erritor Zombiak. BADIRUDI PUERGA Juerga egiteko gogoa zutela eta konfinamendutik irten dira. Baina, bueno, ez da, gara zorik hortikan lortuko ditugu eta berriro ere Beraz, ea portala piztutzen den Eta isu da nahi Boru nari dako dira ditak da Ego Eta zon bide agatzen dira Run Hori jakin da Erreta zon bide Eta zutera Demuera luzes irauten Ba, ez dena prest egin goditu zombifikazioa aldatzeko teknika edo lanketa eta erretarrak lortzeko berri duan erretarren granja egiteko Ara, hortxe ja zua kudu berriro ere Hortxe pixkar Pajeta erre bajan dut Eta Ea, orain gontan portala piztutzen den prentzipioz ondo harreta dagoela, esango nuke. Bal. Ez dakit, ba? Bueno, ba, hemen txe gaurko kapitulua, hori piztu arte, pausa txiki bat egingo dut eta orain arte eta azkenean lortu dut puntxinatzea kostata ez dezue ikusi baino ordur ditxo bat egon naiz eh azkenean lortu duen arte eta lehenengo aldiz egingo dugu sarrera Nederea Amaseiko irla berriak edo bioma berriak Eta eh. hemen Oh, oh, amaierako guztuko Boa Boa Ei, Jose, entea joteko Gaera da Ufa, ondo, gorde beharko dira Garrantzitsu izan, eta A ver, izotza está a usted. Ahora, Berta, un chico Oh, qué bonita. Esta se junta su Bueno, esto es replicar. Echera, el vino de ¿Y tú qué tal? Terminal. toki bat egin tener dut? bai, eta Hortziko dut Bentxe, nederreko gauzak Eta lehenengo Aldi sartu gara nederrean Eta honen bestez Bueno, hau behi Egur bizkat eman horiek Eta Opa Opa Vale eta arkun bat eman dugu Almena bat, oso ondo Eta honen bestez, emango dut amaitutzat. Hortxe. Horko atala, hirugarren atala hau. Eta beste gabe izan untxa. Aur!